Leo mtaani kwetu hatari leo. Leo ngumi mkononi leo. Hatari. Leo ngumi mkononi. ni kwetu huko. Walikuwa wanagombea ya wasanii walikuwa wachana kwenye mapenzi siku ndio wanagombea gombea. Kwamba mnaonaje yani ule moto? Yani kajala moto mnamwonaje? Yaani mpaka mbadilisha Makonde dini na Makonde kafuata huko huko. Alafu leo eti watu mtaani eti kaachwa, Kajala kaachwa. Kajala anaachwa. Makonde ataweza kumwacha Kajala. <laughs> Astafuta watu wazima wenzako tutakutembea mtoto mdogo ule atuachie sisi, ama unaweza atuachie sisi watoto wadogo wenzie. tembea na watu wazima kitu gani kumwonyesha alipotoka tu. Hivyo unanichukuliaje? Unatizama kiuoga ni? Mm. Sina stori ya kupigwa na ndio maana nikaitwa Mama Omari original, jeshi la mtu mmoja. Kwa hiyo nikakutana na jeshi wangu la Monaiza afu ni... Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Harmonize na Kajala wanadaiwa kuendelea kuwachanganya watu mtaani na vurugu zinatokea za hapa na pale, na nimefika maeneo fulani jijini Dar es Salaam mara baada ya kuiona video ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha kina dada ambao walikuwa wakipigana na ikadaiwa kwamba chanzo ni Harmonize na Kajala. Akili zangu zikanituma mbali zaidi, lakini nikaona nisijipe majibu majibu ambayo mimi mwenyewe nitakuwa nayo kwenye akili, nikasema niwatafute wahusika. Nimebahatika kumpata mmoja tu, mwingine nimeambiwa kuwa hayupo sawa na hajataka kuzungumza, ila kwa sasa ngoja tuendelee kumsikia ambaye nimempata. Mambo vipi? Safi kaka. Hongera kwa majukumu. Asante. Kwa majina ni nani? Naitwa Sakina Mchome. Nini ambacho kilitokea Sakina? Unajua nini kaka? Mm. Yaani mimi huwa sipendi Ah, Kajala wao yanafuatiliwa fuatiliwa. Mm. Afu yani wanamsema Kajala vibaya. Mm. Yani mimi huwa naumia sana. Unajua mimi yule dada eh, nimemkuta nime na amekaa, mimi nilikuwa ninapita. Mm. Akati napita, oh shoga yangu shoga yangu, ni mbea yule dada. Na mm. umbe wake ni wa kinafiki. Mm. Kwa hiyo mimi sijapenda. Ananisimamisha ananiambia kuhusu Kajala. Mm. Yani maisha ya Kajala yanamuhusu nini? mm. unaona eh? mm. Kwa hiyo mimi huwa nikikaa mimi mtu akiwa anaongelea ongelea, yani anamongelea ongelea Kajala vibaya mm. huwa mimi sipendi, sifurahishwi na hicho kitu. Kwa hiyo ndo chanzo kimeanzia pale. yani alipokusimamisha akaanza kukwambia, yani alikwambia nini? Ilikuwaje ambacho kakwambia mpaka kikapelekea mkafikia hatua hiyo? yani tu mimi nilivyokuwa napita shoga yangu shoga yangu ndio ni shoga yangu mm. lakini shoga yangu yule naye amezidi umbea mm. yani alafu umbea wake sometimes ni wa kinafiki mm. unaona nilivyopita tu akaniita alafu niita anaanza kuongelea hayo mambo mm. oh Kajala kaachwa na Harmonize mimi yaani mm. nikamwambia kwani akiachwa na kuhusu nini na kwanza Kajala yeye ndo kamwacha Harmonize mm. sio Kajala kaachwa Kajala hawezi kuachwa Mm. Unaona? Mm. Makonde mwenyewe kachanganyikiwa pale. Mm. Na Kajala kwani ni mara ya kwanza? Kuna kipindi Kajala kamwacha kama Harmonize Harmonize kaangaika mpaka kamrudia. Kajala kamsamehe kamrudia. Leo Kajala kamwona Harmonize tu mambo yake kamwacha. Mm. Kwa hiyo mimi ndio chanzo cha ugomvi kilivyotokea. Kwa hiyo kwa nini unasema Kajala hawezi kuachwa? Yaani mimi nasema Kajala hawezi kuachwa kwa sababu unamwona alivyo mwenyewe kwanza. Mm. Alafu usi, isitoshe Harmonize yeye kafia kaoza kwa mm. Kajala. Kwani mara ya kwanza tunaona. Mm. Unaona? Kwa hiyo yani ki, sio kirahisi. Yaani Harmonize kumwacha Kajala mm. sio kirahisi. Mm. Yaani Kajala yeye ndo ana tabia kumwacha Harmonize. Kwa hiyo yule dada alivyokuwa anaongea eti Kajala kaachwa. Mm. Ah, yani mimi nimejisikia vibaya. Yaani sipendi huwa Kajala aongelewe vibaya kusema ukweli. Sasa kinachokufanya wewe ujisikie vibaya ni kwa sababu upendi Kajala aongelewe vibaya. Sawa. Pointi gani inafika mpaka mnapigana? Wewe na Kajala mna ukaribu wowote pengine? <laughs> Hamna ukaribu lakini mimi ni mshabiki wake, huwa nampenda. Mm. Unajua ukimpenda mtu afikisikia mtaani anaongelewa vibaya, mm. huwa mm. ujisikii vizuri kwa mtu unaompenda lakini. Mm. Hata mm. mimi nilivyoona yule dada anamwongelea vibaya, sijui ameachwa ameachwa. Mimi ndio maana imepelekea tukawa tuna tumevutana mvutano pale ugomvi mm. na kwa sababu hiyo akajala, huwa sipendi kajala tu aongelewe vibaya kusema ukweli. Sasa na kama ni kweli hilo tukio limetokea, pengine Kajala kaachwa, unajisikiaje? Hata kama itakuwa ni kweli kaachwa, lakini nani kwanza atathibitisha mm. kwamba kaachwa mm. si tunajua Kajala huwa ndo anapenda kumwacha Harmonize mm. eh. Kwa hiyo kamwacha tena eh, Yaani Kajala ndo kamwacha kama kama kweli hizo taarifa ni za kweli, kwa sababu unajua mitandao mm. unaona watu wakishaona kwenye mitandao saa nyingine wa, wa, watu wanatafuta ni kiki, hatuwezi jua mm. lakini sasa watu wakishasikia kitu kidogo, watu walivyokuwa wambea huko mtaani mm. basi waki, wakiona tu kwenye mtandao kidogo kitu tayari wana, wanaanza kukitapakaza. Kwa hiyo mm. inaweza ikawa hata sio kweli kuhusu Kajala kuachana na Harmonize. Kwa hiyo wakati yeye anakwambia Kajala kaachwa, wewe ukawa unamjibuje? Mimi nimemwambia Kajala hajaachwa, Kajala ndo kaacha. Mm. E, kama kama hizo habari ni kweli, mm. Kajala ndo kaacha, yeye hawezagi kuachwa. Mm. Harmonize hawezi kumwacha Kajala. Wewe Kajala kwanza unamwonaje? Mm. Mtoto ameumbika shepu shepu, wewe makonde yule mwenyewe. Mm. Ah, hawezi kuacha pale. Kafa kaoza. Yaani amemsifia nyimbo zote za Harmonize za sasa hivi zinamwimba Kajala na mm. kwa sifa nzuri. Yeye mwenyewe anajua, anampeleka gym, yani mapenzi moto moto kusema ukweli, na hawezi kumwacha. Kwa hiyo huwa sipendi tu mtu akimwongelea vibaya, yani hivyo. Ulijisikiaje kuona ki, mapenzi yamefikia hatua ya kuvalishana pete? Nilijisikia furaha kwa sababu sinampenda Kajala. Mm. Kwa hiyo mimi nikiona vile ni hatua nzuri. Wao naona mpaka Kajala yeye ka, ka, ka, kambadilisha Harmonize dini, kampeleka kanisani. Mchezo mtoto yule wa Makonde ameachwa. Yedo kaacha, yani Kajala kampeleka Harmonize kanisani na mm. Makonde yule kakubali kwamba mnaonaje, yani ule moto, yani Kajala moto mnamwonaje? Yani mpaka mbadilisha Makonde dini na Makonde kafuata huko huko, afu leo eti watu mtaani eti kaachwa Kajala, kaachwa Kajala, anaachwa Makonde ataweza kumwacha Kajala? <laughs> Hmm. Nawashangaa na, na wengine ambao wanazungumzia hivyo kwamba Kajala kaachwa mara vitu gani gani, wewe unasemaje? Ah, yaani mimi tu nitaendelea kukanushana nao, yaani mm. sitapenda kusikia habari mbaya kama hizo za Kajala, yaani tu kwa kweli kumwongelea Kajala vibaya <clears throat> hapana, huwa siruhusu. Yaani tena mtu akitaka tugombane mm. amwongelee Kajala vibaya E, sipendi kuona yani mtu eti huko Kajala kaachwa na Harmonize, Kajala kaachwa, alafu ananisimamisha kabisa mtu mzima yule, naye ajielewi. Kwenye video clip ile nimeona kama kuna sehemu kitambaa kimevuka kichwani. Mm, <laughs> ndio katika mvutano mvutano, ndo kanitoa kitambaa sichi hapa chenyewe eh. <laughs> kanitoa kwenye mvutano. Unajua tena kwenye mambo ya, ya, ya ugomvi lazima kuna vitu vinayo, naweza hata mkavuana nguo tu, si unajua ugomvi. Kwa, kwa maana hiyo mmewahi kuwa na ugomvi siku nyingine au huu ndo ugomvi wa mara ya kwanza? Ah, yani yule dada tu ndio hivyo yani unajua tena mashoga. Alafu mm. yule yule kuna siku tunagombana lakini tunakuja tunapatana. Mm. Tunagombana lakini tunakuja ndio tunavyoishi hivyo. Mm. Kwa hiyo huwa mimi akiniletea tu kitu ambacho sikipendi kwenye roho yangu. Mm. Ah, dakika moja tunachukuana. Mara nyingine ambayo ikawahi kukuudhi mpaka mkagombana, mlikuwa mnagombania kitu gani na ilikuwa Yaani na mimi kusema kweli nilikuwa namdai. eh. Nilikuwa namdai hela yangu hataki kunipa. Mm. Kwa hiyo mimi nikaona, yani mimi mimi huwa tu na hasira na mimi. Mbona kuna dada mmoja kanijulisha kwamba mlikuwa mnagombania wanaume? <laughs> Ndio umbea wenyewe huo. Ah, hata ya, ya, yapo yapo, lakini siwezi kusema moja kwa moja, ila ah, ndio maana nikakwambia yule dada tunagombana, lakini ma, ndo mapenzi yetu yani alivyo, ushoga wetu ndo ulivyo. Tunagombana, tunakuja tunapatana, tukigombania wanaume, ndo hivyo mtaani tena, ndo kama haya Kajala na Harmonize Mm. Eh, eh uzo tunaona. Kwa, kwa hiyo sasa kama wewe unamkubali Kajala na ulifurahia tukio la yeye kuvalishwa pete, ina maana pia unamkubali Harmonize. Yaani Harmonize namkubali kwa sababu ya Kajala. Mm. Ina maana akija kumwacha Kajala mimi Harmonize tena sina mapenzi naye kwa sababu kamwacha mtu ambao mimi nampenda. Unaona? Mm. Kwa hiyo mm. mimi nafurahishwa kutokana na Kajala kwa sababu Kajala ndo ninampenda. Mimi ndo na mapenzi naye yani mshabiki wake lakini vile wanavyopendana mm. na wakiendeleza mapenzi, mimi mwenzako mimi ndo nafurahi kwa sababu nampenda Kajala. Mm. yeah. Hatimaye nimebahatika kukutana na madam hapa ambaye inadaiwa kuwa ndo alikuwa chanzo cha ugomvi. Mambo vipi madam? Mambo poa tu. Unaonekana umekaa kisharishari. Ah, ndo kawaida yangu hiyo. Tutauswazi mimi. Au si? Mhm. Mm Ehe, kwa majina ni nani kwanza? Ah, naitwa Mwanamkasi. Unajishughulisha na kitu gani? Kama Maomi mwana mwanamkasi almaarufu Mama Omi. Mama Omi. Mhm, mm ojinari. Ojinari. Mm. Ambayo unaweza ukashindana na mtu mkabishana mpaka kupigana kisa mapenzi ya watu wengine. Ah, sishindi hilo mbona? Eh. Ah, mie tena. Mm. Hata ukinitaka mtu naenda. Kwa kwa Harmonize sasa na Kajala nini kimetokea? kwanza kunitajia Harmonize na Kajala, hiyo kapo siipendi hatari. Kwanza mm. nimefurahi hatari Harmonize kumwacha Kajala. Mm. Yule dada mtu mzima, usitafuta watu wazima wenzake kwenda kutakutana na mtoto mdogo. Mm. Simpendi tu na nimefurahi kweli. Nashangaa yule dada ah, Kajala Kajala Kajala yani. Sasa ndo shida gani wewe kumsimamisha mtu mtaani mpaka unamsababisha mnagombana? <laughs> Nimemwambia shoga yangu, shoga mm. yangu jio, maana eti na mimi napenda Kajala. Kwa hiyo kama nampenda Kajala nilikuwa ninamtafuta silali nikikaa nakwambia Sakina atapita hapa atapita hapa. Mungu kaniletea shoga yangu na habari sina. Harmonize kamwacha Kajala, shoga yangu nimefurahi, atandoweka kaanza kupanic. Mm. Ah, kipanic na mimi tena dakika mbili. Mm. Panic na mimi kupanic najua. Mm. Eh, ndio hivyo hivyo. Ndio hali ilivyokuwa tukavuruga tukachafua mazingira dakika moja. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kinakufanya wewe usimpende Harmonize au kuipenda kapo ya Harmonize na Kajala ni kitu gani? Bwana eh, kama Abdalla kumuita Juma yule Kajala mtu mzima unamwonaje? Mm. Asta futa watu wazima wenzako tutakutembea mtoto mdogo ule atuachie sisi, Harmonize atuachie sisi watoto wadogo wenzie. Tembea na watu wazima kitu gani kumuonyesha alipotoka tu. Mm. Eh, ndio hivyo hivyo. Kwa maana hiyo nataka kusema wewe ndio unayemkubali Harmonize, unayempenda Harmonize yani. Ah, sio kama naishi, yani nampenda tu Harmonize kwa sababu mimi mwenye timu Harmonize. Mm. Eh? yani kishoto vile mezaa na Makonde, kwa lazima nimpende shemeji yangu Harmonize Konde, Konde boy jeshi yule mm. kwa Harmonize nani kaja kwa natata alika aenda akachezeshe biko sasa, kwa anachezesha biko yule mm. umaarufu kaupata kwa Harmonize mm. watu walikuwa namjua, walikuwa namjua kaja walikuwa namjua wewe, eh. baada ya kufa Kanumba walikuwa namjua. kwa hiyo Harmonize ndo kampa jina sasa hivi, lakini akachezesha biko yake kwa enda kama akachezesha biko yake simpendi tu. Kwanza mm. nimefurahi atarudishe challenge yetu. Hatari kweli kweli. Mm aturudishie tu renji yetu mm. watafuta watoto wadogo kama aja nani siju nani Harmonize tafuta saizi yako kajala mtu mzima yule mm. bora hata angetembea na Paula mara kumi acha mtoto kaja kwa mtu mzima kisa kakosa anake yote sasa unaangalia pembeni ah nachoka mimi nikimzungumzia huyo nani sijui Kajala mpaka simpenda nitamuota leo mm. eh simpendi Kajala kama ananisikia anisikia dada sikupenda tafuta tu wazima nzio mwache mtoto wa watu mdogo, makonde wa watu, namkuza tu, anambemenda tu, hatari sana eh, anambemenda. Kitu gani kingine ambacho wewe haukipendi katika hiyo kapu? Sikipendi tu kwa sababu yani mimi sipendi kwa sababu sipendi kuona mtu mzima anatoka na mtoto mdogo. Mm. Yani yule Kajala yule shuga mami atakutembea na mtoto mdogo. Nani huyo Harmonize? Ndio maana nyimbo avyoimba sijui nimemjua kwenye mabanda ya sinema haya. Toka Harmonize mdogo kamjua Kajala kwenye mabanda ya sinema. Sasa leo haya kaenzi ah. askari anavaa pensi, amtuachia Harmonize wetu toka enzi askari anavaa pensi mpaka sasa hivi askari anavaa suruali leo hiyo. <laughs> sawa sawa. Basi kitu gani ambacho unaweza kukiongea kwa baada ya kutokea kwa tukio hili, kwa sababu kwanza nakuona una nundu hapa kwenye mdomo eh. chunusi hiyo chunusi au umepigwa? Ah, mimi napigwa Sina historia ya kupigwa hata siku moja. Mm. Kwa unanionaje? Unaniangalia kiuoga? Mm. Ala, sipigwi mimi. Mimi napiga, sipigwi. Na yule amshukuru mjumbe, lakini leo ningemvuruga na komo lake katunda ubue. Hivi mjumbe mjumbe kafanyaje kwani? Si ndo kuja kutuamulia, mimi ndo nishapanda na wadigo ndo kaa kichwani. Mm. Ningemvunja vunja, yani ningemkanda kama Alafu angeenda kumlalamikia kaja lake akamchukua akampeleka hospitali mana kajala kajala kajala kajala ushuzi. Wewe ungeumizwa nani angekupeleka hospitali? Mimi naumia. Hivyo nanichukuliaje? Nitazama kiuoga Mm. Sina story ya kupigwa na ndio maana nikaitwa Mama Omari original, jeshi la mtu mmoja. Kwa hiyo nikakutana na jeshi wangu la Harmonize afu nikaniuzi jeshi tangu akatembea na tuazimu. Hatimaye Tiki TV pia tumebahatika kukutana na mama hapa, natumia mama lakini nimekuja kugundua kuwa ni mjumbe wa eneo hili ambaye yeye alikuwa akikatiza katika eneo husika na kuwaona hao madada wakiwa wanagombana na kupigana, na ndiye mmojawapo ambaye alisaidia pia kuamua ugomvi ule. Tunakwenda kusikia kutoka kwake. Kilichotokea mimi nilikotoka na safari zangu nikakuta watu wanagombana, pushkana, wanavuana vilemba, mapocho yanang'anyana, kabidi mimi nikaamua. Mm. Eh. Na wakati hayo yanatokea, wewe ulibahatika kugundua nini kilikuwa sababu? Walikuwa wanagombea, sijui wasanii walikuwa wachana kwenye mapenzi, sijui wakawa wanagombea gombea, wakawa wanabatizana batizana. Mm. Eh. Kutokana na tukio hilo, ukiwa kama mjumbe, mm. una lipi la kuwaasa vijana? kuwaasa, nimewashauri kwamba waachane na mambo kama hayo mm. Eh. Sasa mimi nikushukuru. Asante. Kwa majina ni nani? Hao ambao kwa nagombana? Ni watu pia wa eneo lako unaweza kuwa na eneo langu. Mm. Eh. Mm Watu wa eneo langu ndio nikaambia achana mambo kama hayo. Mm. Nyinyi mshakuwa watu wazima sasa hivi. Mm. Eh. Una lipi la kuwashauri vijana na watu wengine wote ambao wanapitia hatua kama hiyo mpaka kufikia hatua ya kugombana na kupigana kama vile? Waachane na mambo kama hayo. Mm. Eh. Lakini Kajala na Harmonize unawafahamu? Siwafahamu kabisa kabisa, hata kuwasikia, hata kuwasikia sijawasikia mm. mm. hata kidogo, hata robo. Kweli kabisa. Sasa mimi siangalii TV wala nimekutwa kulala, nitaona sanga ngapi tu ila Kajala wa kitambo kidogo mm. E, Kajala yeye alianza kuonekana kwenye movie miaka elfu mbili na kumi na mbili hapo. Sasa huyo Kajala kaka, mimi simjui, sikwambia namjua, kumbe mimi simjui mm. Kama Harmonize na Kajala wanakuangalia sasa hivi, lipi la kuwaambia? Mimi nilikuwa nawaambia tu mm. kwamba mimi nilikuwa napenda kapo yao mm. E, yani waache mambo yao ya kugombana mm. wao waendeleze tu mapenzi yao, kwa kipi wanachogombania mm. Eh, mpaka mm. e, wa, wamefikia hatua wamevalishana pete Mm. Kwa nini yani? Mimi nilikuwa napenda tu aendeleze kapo yao. Inasemekana Harmonize alimpiga Kajala. Ah, hayo ni mambo ya kawaida kwenye mapenzi. Watu unapigwa, mbona hata mimi napigwa? Kwani mimi nani? Mm. E, wao nani kwanza? Mm. E, wanapigana ni, ni moja hapo kwenye mapenzi. Mm. Eh. Basi sawa, mimi nikushukuru. Ah, asante kaka. Haya. Ushauri wako sasa kwa Harmonize na Kajala kama wanakutazama? Harmonize, kama unanitazama Harmonize, tafuta kapo yako, kapo ya Kajala ufanani nao uendani nayo, tafuta kapo yako. Na we mama, mtu mzima, mtu mzima kisheti, mtu mzima kileja, kama Muislamu tafuta mswala uswali, kama Mkristo nenda kama mama mchungaji. Harmonize sio type yako, emaliza mahusiano yao mm. yalipofikia kwa sababu huyu Kajala na Harmonize mm. walifikia hatua ya kuvalishana pete ya uchumba, lakini kabla ya ndoa mm. mahusiano yakawa yamevunjika wakiwa ni wachumba tayari mm ukiwa kwa nafasi yako kama mzazi na yote uliyopitia mm. unafahamu mengi, naamini wanasema utu uzima dawa mm. Una lipi la kuongelea juu ya tukio kama hilo? Watu wamefika mpaka hatua ya uchumba, wamepeana zawadi, jamii imejua, wasanii ni kioo cha jamii, tumewaona, lakini kabla ya ndoa mahusiano yamevunjika. Mm. Hey, eh, ikiwa jeuri unafanywa jeuri vile vile. Mm. Mm -hmm. Kwa maana yeye alifanya ujeuri ni haki eh, yake. Yeye eh, haki yake. Sawa sawa, mimi nikushukuru. Ah, asante. Ah, asante.